E aí, como é que foi? Cara, eles me adoraram. Uau! Eles fizeram silêncio quando eu acabei de cantar, cara. Sabe o que isso significa? Emoção, cara. Eu tenho certeza que eu vi uma lágrima escorrendo no rosto do diretor. <laughs> que bom, cara. Mas ó, queria agradecer por você ter, ter me chamado aí pro teste. Que isso, cara? A gente é irmão. Não, não, tô falando sério. Hoje em dia ninguém mais faz isso. É mais assim quando é pro mesmo papel, entende? Não, cara, é mesmo sabendo que tu não canta merda nenhuma, é minha obrigação de amigo te indicar pra um teste desse, cara. Caramba. Torce por mim. Torcer de cu é rola, tomar cu. É, fudeu pra gente, garoto. O Daniel leva essa fácil, fácil. Fala um negócio, se eu soubesse que ele tava concorrente, eu nem perdido meu tempo sendo de Caxias. Ele falou que eu não sabia cantar, Iago, porra! But could never live without by Sabe cantar. Fala isso aí pra todo mundo. Isso é só pra não despertar inveja, entendeu? Lance que esse negão já cantou até na Broadway. Sei que chamou esse maluco pra esse teste. Se ele não tivesse aqui, a gente teria mais chance de passar. Mas, fazer o que, né? Não vejo problema continuar sendo animador de festa ou dando aula de TV pra gente feia, que nunca vai ser famosa. Aliás, falando nisso, cara, estão contratando atores para serem mascote de lanchonete lá em... em Caxias, onde eu moro quiser aí, ah, dá uma passada lá. É só ficar de hamburgão panfletando na rua. 30 reais por semana, pega o ônibus, trem, mototáxi que chega rapidinho. Melhor a gente ir lá, né? Que aqui a gente não vai conseguir nada.